Ja, de grote verkiezingsdag vandaag. We wachten vol spanning af hier in de studio. Amber, onze correspondent ter plaatse, heb jij nog nieuws? Vandaag staan we in Biotechnicum in Bocholt en naast mij staat Milan die verkozen kan worden voor de leerlingenraad MOS Milieu op school. En Milan, wat zijn de verwachtingen voor de komende mandaatsperiode? Eh, de verwachtingen liggen eh, erg hoog bij onze partij door eh, ja, de verwezenlijkingen van afgelopen jaar. Dus ik denk dat we de komende mandaatsperiode een vliegende start zullen maken. Elk schooljaar organiseert de school nieuwe verkiezingen voor drie verschillende leerlingenraden. Sport en spel, algemeen beleid en de Mosraad. Onze leerlingenraad Mos, Milan Janssen Naast mij staat Sam, net verkozen voor Leerlingenraad MOS. Gefeliciteerd, Sam. Wat zijn de ambities voor komende mandaatsperiode? Als we gaan kijken wat we de afgelopen mandaatsperiode hebben gerealiseerd, zoals ons Atalanta-project en de mooie groene speelplaats hier achter mij, gaan we zeker verder bouwen om dit nog mooier en nog unieker te kunnen uitbouwen. Heel erg bedankt, Sam. We gaan terug naar de studio.